gending pelok pelagon simpang lima gareng urung itu bareng lur kambang oh truk aku ini mbak turu kepatian ngeri kerung ulur kambang gregah tangi tenang kui weh ape ayo ulur kambang kui gending coro kuno mm jineman coro kuno ini kepenak di rumah ake jiasare singgender terampil mongko garapane mode saiki wah tutuk aneh cetok piyai ini bagus ikete anyar klambine anyar linggone ngarep dhewe ning gender lemekak nganggo sikot udute gudan karep nganggo pipa balung kirek wah juan mat banget ayo kuwi gender ayo mat banget kelingan wang selantara simba simbah biyen truk biye kae lho perambang oh saksen limo perjuang labu negara prambang saksen telu perjuang kanti bersatu eleng lo eleng oh akhirnya ini iso iso wae aku gawe cengkok mesti apik ayo Ulur kambang kuwi pancen kepenak. Penak banget. Bawa swara ya apik, buka gender ya kepenak. Nek buka gender piye? Ngono iki lho. Nek buka gender iki nganggo ditinting. Nong ning ning prung. Dung dung dung dung. Ting ning dung. Oh. Turung prung dit prung nat prung nat prung nit dot dit prung. Nat mbrung nat mbrung nit mbrung nat nung nit nut nit nung nat mbrung nat mbrung nat mbrung nat mbrung nat nut nat mbrung nat nut nat nung ning nung nalut waduh gender kok teng senut lho saking apike kok ya gampange piye gampange ngono tek tek tek tek tek tok tok ติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กตอกตาตอกตาตอกตอกตอกติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กตุ๊กตุ๊กตอกตาตอกตาตอกตากรุงจิ้งกันจักกันจิ้งกันจังกันจิ้งกันจักกันจิ้งกันจังกันจิ้งกันจิ้งกันจิ้งกันจักกันจิ้งกันจิ้งกันจิ้งกันจิ้งกันจิ้งกันจิ้งกันจิ้งต่อคุณตาดุนลุงต่อดุนดุนต่อดุนดุนดุนดุนต่อคุณตาคุณต่อยูลุงต่อดุนลุงต่อดุนต่อต่อต่อดุนต่อดุนดุนดุนดุนดุนต่อต่อดุนต่อดุนคุณกูลุงก็ตาดุนคุณกูลุงก็ตาดุนตาดุนตาตาตาตาตาคุณตาคุณ kendange kompak ya ha iya wis gawane kok ha iya wah ambak kendang kuwi reng ha tenan kuwi iso nirake wong ngomong kok iya maido aku lho nek ora ngandel ben ora pas ning iso sairip contone contone rungokno ki lho Pak Kerto mlaku-mlaku coba dirakno kok cocok piye mau Pak Kerto melaku melaku kendang tok. Ayo. Lo, Yara. Waduh. Nite tangan yang lo dijine buntek buntek ya. Ah, ah. Wes buntek to lutuk lutuk ya. Ha-ha. Ayo. Kukune mangko dawe dawe iteng iteng ya. Ah, ah. Neng neng kendang terampil ayah. Upama. Upama piye? keceblung blumbang glagep-glagep. Wis. Angger iso tenan kuwi. Wis. Sesuk paing kabeh. Nek nganggo. Ayo. Wis, piye mau? Pakerta mlaku-mlaku keceblung blumbang glagep-glagep. Yo. Ayo, kenapa? Mutar pora. Ya, ya mesarum timo ku. Wis pokoke katok sarung setagen peng. Areng opo? Kang Dalija. Kang Dalija areng opo? Kang Dalija tuku wedhus muni mbek. Angger iso tenang kuwi, katok setagen sarung peng, sepatu ming sisih peng. Kang Dalija tuku wedhus muni mbek. Loro jajal rungokno. Eh, iso wae. to iso apa ora lumrah wae sing muni mbek sing wedok mbek kompak mbek aku wis mbek kok pak ya apa ora tekle iki ana-ana wae ora wah pancen kepenak tenan iki mau ulur kambang ulur kambang ayo nek pancen bocah baut bocah pinter Gendiku wis sing apik. Wis. Wis. Rungokno. Yo. Aku tak nyuwun paling bantuane kanca waranggana, ya iki ana pundutan aja lamis. Oh iya. Monggo dados. sang yo aku iya gumun aku ditristani kok tanpa menggali kipi ayo apa gumun aku mas, kamas mas weh apa dia jengcang awu patu kok menikah dos bundi pun tersani karo wanita kok tanpa menggali kipi ayo piyayo apa gumun aku iya gumun aku wah kowe aja sing ora-ora wong ayu nek nyata kowe tresna karo pun kakang upamane aku lunga kula patosi kan mas upamane aku kuwi mau lara kula sampeni oh upama aku kuwi mati kula semua pecah Kang Mas wah ayo tenang. ta menawi Kang Mas kalian kula kados bundi lho nimbahe katesanmu wong ayu menawi kula kesah tak goleki menawi kula sakit tak tambani menawi kula pecah golek meneh oh nekat ae Petruk ki wong wedok kaya luwes ora jamak liyane kuwi aku arep weruh kaya ngapa lho rungono sing baku wong urip ki waras waras waras arpa sugih dhewe nek ora waras contone bakong kae galo agek darah naik seru asri ming sarwa bingung iya muga-muga iso waras heeh arep apa rungono iki yo nyuwun diparingi lelakon jenengane jamu jawa jamu jawa hmm. jamu jawa pelak meneh monggo mas nyuwun paring bantuanipun jamu jawa dados jamu Jawa. Waduh. Mulane kowe dadi wong kok nyepelake karo jamu Jawa. Anakmu sekolahke dimen dadi cah pinter. Perlune mengko iso ngerti ngono. Oh iya. Bab ramuan-ramuan jamu Jawa kuwi. Mm -mm. Bagong tuntang menimbu gayenge ana bakong saya gumeh iki. Ning ning ning duh ning ning duh. aduh, aduh. Bocah kuwi nganggo apa? Karmu piye, Gong? Lho. Jare lomba. Waduh. Lomba, lomba. Festival sendratari! Tari. Entuk nomor apa? Entuk ngaku wis kang omah wis turut dalan terus gandrung kelana. Klono Gandrung. Ah, ah, Klono Gandrung. Anggere warung aku mandek Ento hadiah. Oh, niat wong barang kuwi. Ora kowe nganggo apa kuwi? Dae tandelok keri mau tanggo ngono. Ana-ana wae wer nduwer iki. Nembang sing apik. Aga ra seneng kok aku, Truk. Wong kene paetan ra seneng nembang oh, ya ora apik. Monggo sing jeneng seniki seneng. seneng. seniki rasa nek rasane ora seneng nembang ya ora apik boyong lha nek ora seneng ki sebabe apa agek ngrasake awak wis menungso kok sruwa-sruwi sarwa kewuan ora anti anak kepengin di anak nenek kok anak ya susah taun iki lho truk piye anakku sing gedhe le sekolah munggah aku rumangsa seneng urung tutuk le bunga le seneng wis susah meneh nalare apa ha kepiye gora sekolahan ragat meneh pancen wong tuwa kuwi duwe anak sing tanggung jawab anak-anak kudu wani nganakake ha ya ora maido nek kok ke anak ya cilaka kok anakmu piro to 6 6 6 wah wis wis catur warga tindake ana wis kebacut nem apa liyane kon mateni sing wis kebacut ya wis syukur wis ora dadi apa ning diati-ati ngono sing barep le sekolah munggah sing nomor loro ya munggah aku ya seneng bareng rasake sing cilik ora munggah kok tak plotot wetenge truk anggere sore kon sinau malah dolan delok TV tekan mangsane unggah-unggah ora munggah asebabe saking bodhone ora kok truk bareng tak gagal ki sing kebangetan gurune ha piye to ora jajal tak takon truk TV ki sing apik gambare TV apa sing berwarna ki gambare apik lah sebabe apa anakku kaya rapote berwarna kok ora dunggahke wong oh, saking bodhone anakmu kuwi mula kowe duwe TV iki lek nyetel ya nganggo angon tinon. Nek mangsane anakmu do sinau aja tok setel lho. Wong kowe ora mangsane sinau tok setel bungai. Lah anakmu ra munggah. Kebangetan banget kok. Wis wis. Anak enem ki apa bojomu rung kabeh apa wis dempen wis tak sowanke bubidan, wis digawani material. Ngarani ora iso ngono kok. Gawani material dengkulmu kuwi ora Haning wong ora cocok e, Truk. Nek ora cocok suntik-suntik kabeh ya ana. Awake malah saya kuru e. Darahe ora padha. Tukoke pil, pil. Pil kabeh ya ana. Tukoke pil, wo wong omah ki wong ora demuwe kok, Rek. Tukoke pil kabeh le nyalake sanggon-gon atotori pitik. Pitikku ora ngendhok. Bojoku meteng menyah. nekat wae ora. Ning saiki wis tak cegah kok, Truk. Nah, ngono. Wis tak cegah wis, aku nek bengi turun njaba. Wis ben modar ya ben. Nek ora ngono aku ora kapok-kapok e. Boyong, heeh. Nek ngono wis suwe kowe, agak telung dina. Telung dina kok dumuk-umuke ora. Demben ki turun njaba, heeh. wis janoro bengi ra iso turu agrimis lemute ngruyuk aku sarung tanggo kemul ngisor dhuwur isis ku kemul dhuwur ngisor sembribit aku ora ceplak ceprek nyebleki lemut wis janoro bengi ra iso turu wangune adimu krungu truk jero piye ngake cendhela mbok jero kene to ngono e kowe piye aku ya takon selopo aku ya ngono oh duwer duwer kene mburine anake ah kemang nganggrek ladah tak pateni kowe lho nembang sing apik gamlane slendro oh ya kok ndangdut ki njur len joget piye ngono kendange sing nyuwara ndangdut len joget ngono nek kendang endang bokonge ngono Oh, anek ndut ngono. Oh. Mula jenenging dangdut sebab joget ngono karo ngono. Oh. Anek kendangin dangdang ngono ngono. Ndut-ndut ngono ngono. Takon wae utekle. Oh, Wong tuwa kene karo ndut. Senenge ra jamak. Monggo dados susana Dendro. si lincek-lincek ora. Wis. Kandhane wis kok. Tekle iki ora. Waduh. Wah, jebul dangdut ki penake ra jamak. Joget meng ngono-ngone kok jan waduh, waduh rasane mah mati aku. Kuwi ndang susana kuwi. liyane ndandu susana arep nembang apa kowe wis rungono ya seneng-seneng ya seneng-seneng ning nganggo ngontinon tegese nganggo tepo slira karepe aja do ninggal kewajiban nganti papan dianani sis kamling rungono pelok gamlane rondo kampung rondo kampung hmm, rondo kampung monggo dados kanca tak aja padha limbon sing tangkep kampunge aman nyoto atau turjana iki artine

gayengke gayengke dengkulmu kuwi gugu karepe dhewe ora lho meneng ra meneng meneng ya ben sirah padhang kentongan anggere tekan ha iki wancine gilir tukutukutuk tukutukutuk mbok ya wis ngono ngono-ngono sirahe dontranyak karo wong tuwa eh eh eh gugu karepe dhewe wah bocah ngrimune ana gamelan do bungae do kaul. Laran pora kowe? Hmm. Uh, anak apa kowe, eh? Anak apa kowe? Eh? Iki kowe karo aku nderek ndoro agek ngedeng-ngedengi prihatin. Teko kowe do gojek, do geguyon. Nek nganti ndoro mengko duka, sapa sing isin? Sapa sing isin, ha? Uh, nang kuku karepe dhewe. Pakong nanti Lah kuwi gelem burimu. Eh, Waduh. Eh, bagong kowe keneng apa? Iya, wah, hmm, sandure jamu Jawa. Iya nek cara kendaraan ndur dhewe kocak kabeh. muring-muring kok ngarep buri ora karu-karuan. Eh, ngopo kae mau? Weh lah, jane iku ora krasa. Eh. Wis, ora usah takon mau. Eh, Petro, apane? Ayo. Sowan daramu kae mengko nek nganti kemenungsan, eh. Luweh-luweh keweruan kabeh porsat kadang suto kurawa. Daramu ora bakal suto pidanane ning malah tambah paukumane. keparenge bapak ayo dicerai mbok menawa mengko ndalamar paring dawa apa-apa aja nganti gawe kagol sangu gending apa eh sing apik sing apik gandeng darama ge prihatin ewa semono dan pirang-pirang dina kurang dar kurang sare eh katon mencorong tejane mawa kekonang galo wah iya iya iya